for the first time. Dead. निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल Kill. Cover me. No. गांड में गोली मार दूंगा एक लाइफ झट बाकी छोड़ गया मादर चोद ला ला ला ला Clear! Reloading! Kill! Cover me! और इनकी माँ की चूत मार रखी है अच्छा, अच्छा। रंडियों के ढाबे पे गांड मराने के ढाबे अच्छा <laughs> दादागिरी करेगा तेरी माँ की चुत मेरे साथ दादागिरी करेगा भड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं समझा गांड से सम... no mercy. Nice shot. माँ की चूर चूर की निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल Into a perfect win. shot! Cover me! Expired! Clear! Blue team... दादागिरी करेगा तेरी माँ की चुद मेरे साथ दादागिरी करेगा बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं समझा गांड से सम...